mazimbabweni sanibonani bafethu asiyayi ukuthi sanizonda mina ngifuna uqamba amanga angizondi umuntu ngiyanithanda ukuthi niyabantu niphila njengathi kodwa ma usekuwe endabeni zepolitiki ma ningabheka ukuthi kwenzakalani emhlabeni bafethu lana e-south africa sibe silwa kube kulwe nabomama bethu Abanye bakhona bane HR certificate but umuntu wakhona usebenza emakhishini. Abanye bakhona um, umuntu wakhona ne medical certificate but mawuthi mawuthi uyabheka usebenza emgwaqweni. Ngenxa ukuthi akatholi umsebenzi wale qualification anayo ngendaba yokuthi iZimbabwe yalihleke yalihlukumeza kodwa bafethu against phakameni sukumani nihambe nibuyele back eZimbabwe nilungise yonke into Mangeke nilwe bafwethu ukuthi kufe umuntu eZimbabwe akunanto ezolunga. Lana eSouth Africa niyazi kahle ukuthi kwaliwe kube kuliwa lana bafile bo Hector Peterson bafile ngenxa yokuthi balukisa ilizwe lala eSouth Africa. Abantu abaningi bafile la eSouth Africa ngendaba yokuthi balungisa iSouth Africa bafwethu. Abanye bakhona baboshwa ngenxa yokuthi bafuna ukulungisa iSouth Africa. Ye Hayi bafethu ake nisukume nani nibone ukuthi nenza njani bafethu mina ngiyanithanda ngale ndlela ukuthi nifunde ngakhona abanye benu bafunde nokudlula abanye la e-south africa kodwa umuntu wakhona uma uthi uyabheka ukuthi usebenza kuphi usebenza emathoyilethi ngesitifiketi hhayi wa wafethu ake nisukumeni nilwele ilizwe lenu yekelani ukumamela umalema go back to zimbabwe and fight for it Ngike nibabonisa ukuthi niyazi kuyilwela. Thathani example from khona la eSouth Africa. Ilwani bafethu. Yabona ukuthi ulwe fanele ukuthi uboshwe kubulawe abanye ukuthi ubone ukuthi yonke into izolunga. La nathi la eSouth Africa is the same thing. Kufe abantu bangaki la eSouth Africa because silwela ukuthi kulunge yonke into. kufe abantu abangaki and we still remember those people abochristian abayakho ngento abakufayitela isouth africa abomandela beke baboshwa why nina ningakhona ukuthi nilwe bafethu niyekelela yonke into nje okusuka lapho nifuna ukuthi nihlukunyezwe ima niqede bese niyakhala nithi niyahlukunyezwa hhayi bafethu akiniyekeleni mani nimadoda niyamadoda nabafazi stand up and fight mani Yes, I never never seen abantu bahlakaniphe njengani enqondweni zenu. Kodwa mara nje niyayekelela. Ngeke likhantriyeni ukuthi iye phansi ngaphansi komhlaba. Cha bafethu ake nisukume.